Per quanto riguarda il video sui pensieri, insomma, non ho molto da dire, ma praticamente ehm, non so se avete visto l'episodio di ieri su Sefrati Once Again, bene, quella era la seconda sorpresa, cioè la prima parte la seconda sorpresa dedicata al maestro per il suo compleanno, la prima parte se, la, se ve la siete persa riguardava la mia, insomma, il fatto che bevevo il caffè napoletano, o caffè, come si dice qui, eh, invece sto caffè, il caffè, il caffè napoletano per lui magari gli metto il link in descrizione della schermata finale per chi non l'avesse visto se fosse perso volesse mai rivederlo è un video condito poi sempre da mie musiche ma eh, in sottofondo ma potete capirlo meglio dalla descrizione che è, tutto, che è molto dettagliata e c'è sia una versione short version che extended version molto, un po' più lunga, 10 minuti e eh sì, invece per quanto riguarda l'episodio su Frati Once Again avete visto che eh, quasi tutto l'episodio è incentrato su M. The Ranged David Bowie ma appunto perché la prima parte di questa seconda sorpresa? Perché la seconda parte invece si tratta proprio della mia esibizione, proprio del pezzo, cioè sia video più audio, e ho fatto tre versioni, eh, più una versione strumentale, quindi in qualche modo um, se siete interessati, cioè vi attendo dopo questa versione solo audio, che poi un'altra prima perché non è tutto il pezzo, eh, che si sente dunque nel, nell'episodio, su, in questo ventunesimo episodio su It's a Friday Once Again, ehm, sì, e quindi mi attendo per questa versione cantata, ma io comunque ho già interpretato il pezzo sullo strumentale l'anno scorso, uh, lo trovate nelle playlist Various from David Lynch Movies, ma vi metto anche il link se volete già in questa descrizione. Uh, sì, ovviamente il pezzo è di un, insomma, di un grande assoluto, è, eh, è stato molto impegnativo e ho cercato di fare il possibile, ma poi spiego meglio la descrizione del video quando lo carico. Spero massimo domani mattina, ma comunque ho i miei dubbi, vediamo un po', comunque credo di non andare oltre lunedì perché poi eh, penso a lunedì in poi devo caricare altri pezzi, non sono riuscito a caricare, non ho sonno, di Dario Argento, che diciamo ho fatto un tributo al film in occasione, chi mi ha seguito lo sa, del suo anniversario di uscita in Italia, 5 gennaio 2001. Poi eh, insomma il pezzo non l'ho caricato solo come appunto seconda parte del mio, eh, del mio regalo, come secondo regalo, sorpresa al maestro, ma anche per altri motivi, eh, insomma almeno 3-4 motivi, ma questi li potete leggere molto bene nella descrizione del video, altrimenti qua mi dilungo troppo, per cui eh, leggetela che eh, gli ho scritto tutto praticamente, per ispirazione, perché l'ho caricato, il pezzo, il Amende Ranged, e anche l'altro pezzo che è di, da un film di Takeshi Kitano che è Estate di Kikuchiro del 99 perché è stato la, tre giorni fa 75 anni di Takeshi Kitano, il suo grande regista giapponese, sicuramente conoscete, ma anche lì potete leggere più informazioni su questa seconda parte dell'episodio su Seffrati Once Again, anche se comunque era importante la parte su, tutta la parte su M. Deranged. Dico solo che il titolo vero dell'episodio eh, è Uh, directed by uh, It's a Friday Once Again, Music Series, episode 21, uh, directed by The Angel Man, in riferimento all'Angel Man del verso della canzone David Bowie, e poi uh, also directed also by Daveshi Lintano, perché questo, ho fatto questo gioco di parole tra Takeshi Kitano e David Lynch Comunque spero che l'avete visto, qualcuno vi sia piaciuto, insomma queste cose qui. E poi aggiungo pure che non so se domani riesco a fare report, eh, perché diciamo, vabbè, poi forse spiego, eh, penso lunedì, ma comunque vediamo, io cerco sempre di farlo. Eh, cioè sto sempre in casa, <laughs> ma forse qualche, per un problema legato a un'altra persona forse non riesco a farlo, ma poi vi spiego meglio se ho tempo, ma insomma vediamo. Comunque nel caso vi ho avvisato. Diciamo che nel caso questo report vale anche per domani, eh, non il video sui pensieri perché domani è una cosa da pensare, ma comunque se non riesco a fare il video sui pensieri nemmeno, vabbè lo posticipo, cioè il video dei pensieri per lunedì penso che varrà per il video di domani, dei pensieri quindi di domenica. Uh, have a great day!